Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo trabajo del grupo Sinergia. Mi nombre es Mauro Holzman y esta vez estoy aquí para presentarles un nuevo trabajo de la combinación de dos conceptos que hemos abordado con anterioridad, como lo son mecánica de disociación y pivot. Dentro de la multiplicidad de posibilidades de desplazamiento que existen en el tango danza, hay una en la que un integrante de la pareja puede no desplazarse, quedando como un eje, y el otro integrante, el compañero o compañera, gire alrededor de ese eje que es el compañero. La manera más eficaz, orgánica, de poder girar alrededor del compañero es utilizando una mecánica de alternancia entre cruces adelante, aperturas y cruces atrás, no importando con cuál de estos tres elementos se inicie el giro. Esta mecánica de alternancia, que se observa fundamentalmente, como repetimos, en los giros en el tango, también se observan en otras danzas populares, no solamente de la Argentina, sino también de todo el mundo. En los próximos videos vamos a poder profundizar y entender cómo en esta alternancia de cruce de atrás, apertura y cruce adelante, aparecen de manera inequívoca el pivot y la mecánica de disociación. Lo haremos a través del trabajo de conciencia corporal y de conexión con las sensaciones que habitualmente y a Adriana. Luego lo abordaremos con ejercicios individuales para luego concluir con ejercicios de a 2 y observando cómo la mecánica de disociación y el pivot aparecen en esta alternancia de movimientos en el baile mismo, en la danza de nuestro tango. Antes de pasarle con Adriana, me gustaría que mm, eh, si les gustan nuestros trabajos, si les sirven, si les parecen productivos, que por favor se suscriban a nuestro canal, que likeen nuestros videos, que los compartan para que también otras personas que son amantes de nuestra danza puedan acceder a, ellos. Eh, muchísimas gracias por su atención y los esperamos en futuros trabajos.